Ngayon nanti iya video ang iya trip bawa ang ubawo sa on at mga chanjigin yan Facebook, Facebook viral ang video ang may na uwa free orang iwala kaya tamat nsa Hello viewers how are you and once again welcome to Make my upload tv official channel my name is chance Berdisama watching on this video so you can see on this first clip on video so this happened on the this happened on 2nd october 12 sunday in shop tripura okay 12 sunday in shop tripura in india during in worship hours okay during in worship hours okay so please, please, please, please kindly for pray the believers on death catchers. Please pray for on these believers. let's asmi ye video clips kon kimna maya ke siya mo maya ko feelings so yan asma na kamin so na po nimna video clips kon kimna blowing isko sikung chang isko blowing andar ge paha maya ya video clips ara الاسماء ما يكونش جيان اسماءنا كنمشيو نقسمو ما كيبيديو كليبس كنجمع كي فيلينغس كاع اسماءنا غنبو يمنا دي يا فيديو ان يا تريب راو بو سو ان اسمان تلجين يا فيسبوك فيتو فايرال با فيديو ان نيمنا يان 2 اكتوبر او 2 اكتوبر سانديو ساب تريب راو 12 families H ini nuk rang rang isu ko laknya chin mu gebun zat yang Kristen oberawang waman isu ko laknya chin isu ko laknya ling somayon waman ko dingtang makmar ni manderang rebai mana etek ka arpe namun semang video clips kon kingen namun juga semang tangwa bodi misot yan amin olah waman ni olah kimin somayon waman olah kinata pandarang kurka mugul janokrang rekaman kuja embani waman pandarang kurki embani isu ko ini olah kinya chin wana ki olah kimin somayon đừng nó cả ha, tâm răng răng 능탕 마무리 분들은 그리 바이메 와망 그 에체가하 올라 ha, 차사한 와망이 아 전부랑고 아 루안이랑 같은 느나 느나 따마나 오아 딜파랑 트럭트럭하하 오 트리처하하 mong yên takin ayaw nang tuloy pong uh, olang hang nade nibo repre rang mo punjak rang o iso ko laki brang belonging active personal ako belonging faithful belonging delivery ni mang rang parang mà. Hindi man ba cim h ya pun a cim h e m i s s i n atam in ya na cina h m u n s a example wa m u n s a cina h twist kian ita bong ya na pera cina h a c i k r o n a ba Christian members akan a c h i r o n a c h i a a cina. h a i r o Mainnya a c r o a 아직 아직그랑 r 바 칭이 있 a 고 마시 바롱아 아바 a 이 있었고 마시 바롱아 아니면마 액티브 o 스랑아 a 크리스탈 멤버랑 액티브 퍼스랑 고미야 그냥 a 장 방아 담에 ni s t n g m i a m a ya gupun ji prang ni mangi jawa j o krang gen chim bawa mangi so ko la khenun da play k i person wa da play ag u sak ni kita jing jing atan ran sok ba gen chim bawa mang so ko la khenun wa kal ja ni ma ching a chikrong ni ma ching c r i s t a n member ni d a n ni yuk ja m a ya b a mungsan ikdikani na ching a la ni ba wa c n g 언니 a 아 a 바칭아 이솔 코 올라키 아니고 왔 n 갔다 바칭아 얀안 pe rang mo 잉 i 베랑 뭐 미아디니 뭐 Our next video clips will get my feelings on a certain chinibo. Mina wama free or lucky at Damanja. They want Chini the Alo, ye India or Sundong Brown and Tingara song na kung ay megala stat today, but Tingara rolling study. It's so called lucky free and free and free and free at Chingo lucky at Damanja. Ma Munchi Vete can agree at so called lucky at Damanja. They want my yan na was situation, Namgapa situation that I can to Martin Day. 알았다. 마님은 이안 이소고 잘까 만자님은 이소는 이안은 보잘까 만자님은 안칭하라 이소는 친하다 아칭 안차다 못하다 만약에는 Мне нужно рамнуться, я тебе не безумный, памиза мажаром этим банда фейки проснова, да фля до самой этой чекарен спорить мы вам, олакини вакдалча. Мы вам там бренго пручить шагин чем оба вам, и сон раз сон, он и думая, мол. les sons sont éloignés et c'est pas cela ni mon assemblage de sabre et la franco rabara à la tour des blondes à tourou miman et chien noir à la petite personne vous êtes maintenant salati et rani en bonne bécane ou en aima scouver ni bécane ou chambre et en attendant tuan jalan tu tuan supaya mau big flat orang tak percaya yang dia mau ambil dia mau buat isu tu tenar tenar gen rate bantah tenar gen mau atau minta kuala ini ikhlas rate bantah tenar gen 뭐 이한 문서 아침 exam 원에 났으면 남기 비디 클립스콘이고 비스칸이고 이한 문서 아침 리뷰를 아니 exam 원 할피랑 아니 났으면 예컨 브레이크스 가능스카는 아 이한 비디 그 많이 밀어 아바 아메네 아니 패밀리랑 패밀리 하고 나빠다 나가 많이 이한 아침에 motivation 와뭐 advice 뭐 니한테 니볼 페랑 이소니 아스코 돈을 소마요 우리 안가라 마카트랑 유아랑은 이하 속이하 많이 소마디 인 오프 차이 니한게 엔본 칸고 소마요 인조 Orkhan và Somaini ở Odap Somai sẽ tạo đại trên giang ghi thằng nào hình dung nhưng thằng này thằng Sasri Bakran thuận trên Nigen chung đếm Yusoni và Jesus Christ này ảo sang người bao phủ lại Somai là đó một hình dung mà nếu đi rễ bao phủ lại Somai thì ảo sang cô thằng thằng bố sẽ rõ Nigen như vậy Sasri Bakran chung là Agana thằng thằng udara ni korang Nigen chung là uh, is lire bapen soyo w bo sarang ko t a m d e ya hanang para makchin mikna tam na yara kun ya kin churi da ang makchin injo mani lire bapen soyo ra dintang ta asyaro bo sarang j e g a kristana ko arka kristana ko rikala aru dintang tang a l u s a k ni da jas ka jat ta rukinurka mandes ka mandi sort ka aru m a s a n a b a m b u r i a earthquake 이 등탕은 탕 엑센트럴 박 아우리 알았어 그래도 그래서 마요 엉아니 오보스랑 구 아가나 하 아우리야 박한다 엉마한 남이네 하 아루에 속나 됐으니 하 우리 이 아디 본칸 보소 메소 민족 양한테 나타나 좀들 배람 우리 이문 아침 크리스천 리브 사카니 환디 모모나 크시와 아니 테이랑 좀하다 노 아비랑 아파 마파 사카니 환디 모모나 크시와 제만 아침 리브 아침 다 아침 소마이디 좀 테이하 마리 이 본칸 보소 메소 이하 ผมนี่มันยันสมัยหลังที่ว่าเชียงรายอิสระได้ปรับตัวนะเดี๋ยวเวลาที่สลับที่นั่นไปจังจังกี้ทางนั้นมาจังนี่ว่าที่อิสระเนี่ยเรียกว่าตอนนี้ที่ลาตัวนั้นยันมันยังวิจิตรเขียนนะบล็อกนี่นั่งยิ้มสักประมาณดัลฮะอันนี้ช่างนี้จังกี้ทางนี้คำร้องคนยันเต็มที่บล็อกนี่นั่งสื่อของจะจบนักเรียนอันนี้ที่สปอนเซอร์ผ่านผมเชื่อว่าอะไรเดี๋ยวบล็อกนี้ 올라키니오액티브오나타마옌침아로마문치바루라니그랜올라키나타마니야침디바니보야그쁜스테이트되게쁜아송데올라키나오마기소코올라키나마소마이콘만징아아로모피티카오라누기냐뭐 nung a w a m a n l a ken h m a t kalja isunar son i m a t kalja yan ai yom plan w r p e r a n aron a n c i member sa kadir ablen y u r p e r a n s m i video ni get ram ram ni gen chule mamang da ban jawani bi video clips ko a s m a n nam me na pe chanchi ni bone lusan asmani k a t u m dok t a n e sopagi o m o n i a n c i member an yom kunja injo aron i member ni mangarap c a injo pe mane mani maybe berak ni marang cengah main nak cengah lah lah. lah. aku ni diam aku mani ata macam aku sak ni berang na aku sak ni gam rang na tangka pasal mentu kau ni kapal nak cengah cengah lah isu aku rea new day jam cakap aku sekali tu main nak grow ni mentu kau ni kau cincil lah tangka macam fisik ni segam aku aku sak ni datang marga nan mentu kau ni rang nak cengah kapal ni macam isu aku sering rata blue green perang, blue green pampara mani benar dia euh, on a fait question on fait là on a sinon tu as chié dans moi euh attendez long tellement tadi ga sumo chen chen wa le bin gam ga long ta ja ni ma ba chere ma de sumo ya chen pla ba la ge pe ra ga le bin ke su ko ra ba ne sma na ba ni ja chu fa tien ko ada da blowing ku shi ma ni yu men pe ra ma chen ya um may pobosa yun at sinunod bihan yung biskro na at sinunod sa lebar sa katin bihan yung biskro na yung banilang pera na sa muna diba ang bila ba yung film score ba ni yung lah, video ko nga yun ito na yung natapos yung lang sikla sawa রোজ শুনি পানি ভাই বাসি দে Oh,